Só duas coisas têm valor na vida: comida, bebida, comida, bebida. Comida é terra, teme terra, Deus a terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida sólida, ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar pros mortais. Agora soma pra multiplicar bebida. Que o que o que o que o filho Seme ele trouxe do fruto molhado da uva. Embebedando os mortais e liquidando os seus ais, trazendo paz aos demais. Não é isso. Só duas coisas têm valor na vida. Comida e bebida, comida e bebida. Comida, terra, deusa é terra, demi-terra, tua velha conhecida. Que você chama pelo nome que te apraz pois com comida sólida ela dá tá de mamar, ela dá tá de mamar, ela dá tá de mamar pros mortais. Agora soma pra multiplicar a bebida que o, que o filho de Sem ele trouxe do fruto molhado da vinha, embebedando os mortais, liquidando os seus ais, trazendo o sonho e o apagamento dos endividamentos de cada dia. Um Deus que se dá é, é? é o Deus isso, um Deus que aos deuses se dá. Que se, que se põe ao Deus, que aos deuses se dá, que se põe a dispor. Não há melhor drogaria para dor. É Ele que se deve, se dá e se recebe os bens que se tem e os que se detém. Um Messias que se bebe fazendo? Eu tive um coma quando a oficina fez 40 anos, eu estava fazendo tirésias. Na hora desse brinde, tinha todas essas arquibancadas com taças de vinho. A hora que eu botei em mim o vinho, eu tive uma coma cólica. continuei com a peça, mas não me lembro de porra nenhuma.